Всем привет, она На самострелах. На самострелах. просто так. Я его убил. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. На легком арбалете у меня плохо получается играть почему-то.